क्या सोचा था तुम हम्म, खमंडी नकचड़े थोड़े अड़ियल से हाँ थोड़े जिद्दी हो पर पर मन के साथ तुम तो फिलोसफर भी निकली है तुम क्या क्या हो मुझे बता दो अभी नहीं प्लीज क्या करोगे मेरे बारे में इतना जानकर तीन दिन में जूनागढ़ चले जाना है और तुमने यूएस और वैसे भी पिताजी यहाँ मम्मी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं उसके बाद तो जिंदगी चेंज ही हो जाती अरे बाबा लड़के वाले तो मुझे देखने आने वाले हैं तुम क्यों रोनी शक्ल बना रहे हो वो आप डैड मुझे भी किसी लड़की से मिल मिलाने वाला है शादी के लिए अच्छा है ना तुम्हें तुम्हारी तो पसंद की लड़की मिल जाएगी मुझे मेरे टाइप की लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि ना मेरे टाइप की लड़की ना तीन दिन बाद जूनागढ़ जाने वाली है और वो किसी से शादी करने वाली है और हम मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और अगर आज नहीं कह पाया ना तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा सी आई लव यू बोलो शादी करोगे ना मुझसे बहुत देर हो चुकी है पापा कभी नहीं मानेंगे और सच कहो मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती मुझे नहीं पता ये ये तुम्हारे मेरे बीच में क्या है जो भी وهذا جافي وديورا مشربي بجح كيف تبسبي عليك السلاش I'm sorry I'm sorry career hey, कहा थे तुम यहाँ तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था आए आ क्या यहाँ तक कि आने के लिए भी जिद कर तो, ले आती ना ऐसे कैसे ले आती ऋषि पापा तुम्हें मुझे साथ देख रहे थे ना तो नहीं क्या ही कुछ नहीं होता यार तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो कुछ नहीं कहेंगे मैं हूं ना यार मैं समझा दूंगा ना तुम मेरे पापा को नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानती फॉरम में ऋषि भाई चलो ने आज स्पेशल बॉलीवुड नाइट है अब तक तो सीख गए होंगे ना आप हाँ अब तक तो बहुत सीखे से को शर्म नहीं आई तेरे को मेरी लड़की को फंसाने के लिए अपना लड़का भेज दिया ए, मेरे बेटे ने तेरी बेटी को फंसाया नहीं है वही चली आई जूनागढ़ से मेरे बेटी को फंसाने समझा तेरा दोस्त अभी मेरे सामने नहीं चलेगा समझा पप्पा प्लीज पप्पा अभी क्या प्लीज इसको एक थप्पड़ मार हाँ, हाँ थप्पड़ मार जाने मारा छोकरा है चूड़ी पेरी रही कीजिए ने हाँ? तो आओ तो आओ तो मार क्या बता थप्पड़ ये तेरा जूनागढ़ नहीं है ये मुंबई से Mumbai dad please don't create scene यार प्लीज क्या कर रहे हैं वो चाल चल तारा टाटिया भांगी ना किस अरे उछाल करे यार ઘર તો એકદમ મજાનું બનાવી રાખ્યું છે ઉપર વાળાની કૃપા છે શું લેશો તમે ચા કે કોફી બસ આપ લડકી કો બુલા દીજે फौरन ले एक बात बोलू आपसे ज्यादा हिम्मत तो मुझ में है अगर मेरे बाबूजी चिग्नेस की जगह किसी से भी शादी करने कहते ना भले ही ऋतिक से तभी तो मैं मना कर देती और एक आप खुद ही कुएं में कूद रही हो तुम्हें क्या करो सिर्फ क्या कर... बेटा ये तेरे माँ के जीजाजी की कई की पोती है ना एकदम मॉडर्न है जैसी तुझे पसंद है ना वैसी है दिन जैसी मेरी नाक मत कटा देना है ऋषि भाई मैं क्या बोलता हूँ अभी भी टाइम से आप बोलो तो फोरम भाभी को भगा ले चलो अच्छा ट्रेडिशनल लड़की लगती है देखते ही मना कर दूंगा डैड को तो पहले ही लगता है कि मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए बढ़ाया लड़की देखने में ऐसा मुंह बनाऊंगी उल्टे पैर लग जाए कैसी लगी हमारी बेटी She looks nice and घूंघट uh, Beautiful. अभी तक ऋषि सिर्फ सपनों में आता था अब उसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है बेटा अपना घूंघट तो ऊपर कर दो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं तुम तुम क्या क्या सरप्राइज अरे इसको बोलता है जूनागढ़ का शौक અને સરપ્રાઈઝ आंख टूटे पापा अरे डैड रमेश का मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आप दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे फिर आपका झगड़ा कैसे सॉल्व हो गया झगड़ा कौन सा झगड़ा अरे जब झगड़ा हुआ ही नहीं तो सोल्व करने का सवाल आया कहां से है ये तो हम लोग दोनों का प्लानिंग था प्लानिंग तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए हा? ए, हमें पता समझाओ ना लोगों ने तुमको तुम्हारी समझ पे भरोसा है लेकिन हमको हमारी दोस्ती में पूरा भरोसा था और तब हमने फैसला किया कि हम तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाएंगे देखो तुम्हारी जोड़ी है ना एकदम फर्स्ट क्लास जो लक्ष्मी नारायण देवी जोड़ी है हाँ। पापा और तो आपको बहुत स्वाद समझती थी ना तू भी अपने आप को ढेर सारे समझती है ना सबकी नानी तीन चक्कर में डांडिया सीखा गरबा सीखा क्या नहीं किया ये दोनों फिर से शुरू हो गए अरे भाई अब तो एंगेजमेंट कर लो नहीं नहीं मैं कोई एंगेजमेंट नहीं करूंगा अरे मेरा मतलब है बिना प्रपोजल के कोई एंगेजमेंट करता है क्या